Dek, siap ya? Oke, Kak. Ayah, ini minumannya ya. Dan ini rumah kelapanya yang bisa bikin ayah senyum lagi. Tas dulu ya. Terus dicelap celup Oke. Gurih ya. Wah. Wow. Enak. Gurih rumah kelapanya. Karena rumah kelapa dari kelapa yang enak banget. Bikin mau lagi dan lagi. Ayah udah senyum lagi. rumah kelapa dicelup mau lagi dan lagi.